ja fa 25 anys del naixement de l'Escola Superior de Disseny ESDI, amb la voluntat d'impulsar la cultura del disseny. Un centre universitari que des del 1992 va de la mà de la Universitat Ramon Llull. L'any 2012, l'ESDI decideix renovar la seva pàgina web i apostar pel domini.cat. Des d'aleshores, cercant-nos per www.esdi.cat pots trobar tota la informació dels estudis que impartim. A Grau Universitari en Disseny en totes les seves vessants. Moda, interiors, producte, gràfic, audiovisual i gestió del disseny, així com cursos especialitzats, postgraus i màsters. Amb 25 anys hem vist créixer més de 1.000 dissenyadors en tots els seus itineraris, A l'ESDI ens preocupem pel present i el futur dels nostres estudiants. Un dels objectius de la nostra escola és el contacte permanent amb les empreses, a través d'una xarxa de més de 500. L'aposta pel .cat neix de la necessitat d'establir un compromís amb el territori, amb la seva gent i el seu teixit empresarial, i una aposta per donar valor al sistema educatiu català. Perquè ens definim com un centre compromès amb les persones que s'atreveixen a redissenyar el món i dissenyen i construeixen el seu futur.